सनम जी मैं तो तेरे हर संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए मुझको बस कुछ से कहना जी जो जग से कहा ना जाए मुझको बस कहना जी